Ahí está la victoria. Ahí está el win. Ahí está la victoria, chicos. Winner, winner, chicken dinner. Excelente. Excelente la victoria. Esto va para clipazo. Estuvo